bir kuni Pavlik va Minecraft haqida video ko'rishdan zerikib yetgan g'ayratjon YouTube'da sifatli tutoriallar deb yozgan ekan meni kanalimga tavsiya etildi va keyin videolarimni ko'rib aka YouTube uchun video tayyorlash videongizni yana chiqaring dizaynlar zo'r deb kommentariyani portlatdi va okay okay okay okay mayli siz nima desangiz shu Va internetingiz. Sizlar bilan men yana o'sha Shakzu. Kanalimga xush kelibsiz. Kayfiyatingizni ko'tarish uchun bugungi videoni o'zgacha boshlashga qaror qildim. Agar kayfiyatingizni ko'tara olgan bo'lsam, unda bugungi videoroligimizni boshladik. va Photoshop dasturini ochib bo'lganimizdan keyin new tugmasiga bosamiz va 1280 ga 720 kattalikda fayl ochib olishimiz kerak bo'ladi. Va e, nomini biz preview deb nomlasak ham bo'ladi, ammo nomini o'zingiz ixtiyoriy qo'yishingiz mumkin. Va keyin Svetovoy profil. Bizda svetovoy profil sRGB bo'lishi kerak. va orqa fonni esa o'zingiz qo'yishingiz mumkin. Svetoboy profilga kelsak, bizda bu sRGB bo'lishi kerak yoki working sRGB bo'lishi shart. Chunki ushbu nimalardan foydalansak, previewimiz sifatli va yorqin tarzda chiqadi. Va fayl ochib olganimizdan keyin biz bu yerga orqa fon tashlab olishimiz kerak. Men ushbu jarayonni anchagina tezlashtirib yuboraman. va keyin men bu yerga o'zimning rasmimni orqa fondan ajratib tayyorlab olganman shuni ushbu joyga tashlab olamiz va kattaliklarini to'g'irlab kompozitsiya tuzib olishimiz kerak bo'ladi ushbu jarayonni ham ozgina qirqib o'tkazib yuboraman do'stlar va personajimizni orqa fonda qo'yib kompozitsiya tuzib olganimizdan keyin biz orqa fon bilan ishlab olishimiz kerak bo'ladi ya'ni orqa fon bilan ishlash uchun biz birinchi navbatda hue saturation berishimiz kerak lightnessni biz kamaytirib nima qilib olishimiz kerak ya'ni minus 40 50lar atrofiga va keyin ushbu nimamizga kamera raw orqali nima beramiz orqa fon bilan ishlab olishimiz kerak buni o'rta o'rtaga tekisib yaxshi holatga keltirib boramiz kamera raw bilan filtr berishni esa o'tkazib yuboraman uyerlari oson bo'ladi do'stlar va mana men va mana do'stlar men orqa fon bilan ishlab to'g'irlab oldim endi keyingi navbatda biz orqa fon uchun gradient karta olib ishlatishimiz kerak undan esa ushbu orqa fonni bitta guruhga olib qo'yishimiz kerak ya'ni ushbu guruhga biz background deb nom berishimiz kerak bo'ladi do'stlar va ushbu guruhni lok qilib qo'ysak bo'ladi undan oldin esa orqa fonga gradient map berib olamiz va buni clipping mask orqali pastga qaratib qo'yishimiz mumkin va ushbu gradient kartani almashtirishimiz kerak va men yana ushbu jarayonlarni ham kesib o'tkazib yuboraman do'stlar agar sizda konturni svet chizish uchun brashlar va gradient kartalar yo'q bo'lsa bayram sovg'asi sifatida telegram kanalimga tashlab qo'yaman Faqat baxillik qilib like bosmay chiqib ketmang. Like bosing, kommentariyada so'zingizni qanday to'q kommentator ekaningizni isbotlab qo'ying xolos. Va orqa fonga filtr, ya'ni kredit karta va filtrlar berib olib bo'lganimizdan so'ng personajga ham kamera roll orqali filtr berdim va keyin personajning sochlariga ishlov berish uchun ikkita qilib bittasini restrez layer qildim Va ushbu personajimizni sochiga ishlov berish uchun bizga oddiy smatch tool kerak bo'ladi. Va ushbu smatch toolni olib turib, biz bemalol sochiga ishlov berib olishimiz mumkin. Va sochimizga ishlov berib olganimizdan so'ng orqa fonga yana boya ishlatgan gradientimizdan berib create clipping mask qilib, yangi layer ochib, alt yoki control delete orqali qoraga bo'yab наложение ya'ni holatini screen ga qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi agarda ruscha bo'lsa ekran bo'lishi kerak va shunday bo'lgandan keyin Koran ustidan yangi layer ochamiz va oddiy mayin chizadigan orqa fonni nima qiladigan mayin brashda nima qilib nur qattiq tushadigan joylarga nur berib olamiz do'stlar va endi orqaga nur berib olganimizdan keyin layerlarni bitta guruh qilib orqa nur deb nom berib olamiz va endi orqa nurga qilgan ishimizni personajni ustidan davom ettirib olamiz do'stlar ya'ni personajni ustidan yana qora layer ochamiz va uni alt yoki ctrl delete orqali qora yoki uzr qoraga bo'yab olishimiz kerak bo'ladi do'stlar undan oldin esa soya soyalar bilan ishlab rasmimiz chiroyli holatga kelishi uchun biroz soyalarni to'g'irlab olishimiz kerak bo'ladi Va endi boya aytganimdek Alt yoki Ctrl Delete bilan yangi layerni qoraga bo'yab skringa almashtirib qo'yamiz va ustidan yangi layer ochib gradient karta ham berib olamiz. Va keyin bemalol konturli svetni chizib olishimiz mumkin bo'ladi. va do'stlar menda konturni svet chizish uchun o'zimning o'zim uchun yasagan brushim bor va ushbu brashni ham telegram kanalimga tashlab qo'yaman barcha kerakli silkalar ya'ni linklar video ostida yoki kommentariyada bo'ladi va buni e, nima sizga bir layfxak aytib o'taman konturni svet chizayotganingizda hardness e, ya'ni bittasi 90 bo'lsa bittasini 10 foizga kamaytirib chizishni maslahat beraman shunda konturning svetimiz yaxshi chiqadi va endi e, brashimizni kichraytirib konturni svet chizishni boshlaymiz ushbu jarayon sizdan chizishni o'rganib bo'lgan bo'lsangiz 1 yoki 1.5 soat vaqt oladi agarda siz umuman tez va professional chizaman deb bo'lasangiz esa uzoqi bilan 40 daqiqa oladi men ushbu konturni svetni 50 daqiqalar atrofida chizib oldim Va bizning keyingi qiladigan ishimiz bu kontrni svet chizib olganimizdan keyin bu yerga Photoshop logosini tashlab olishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Buning uchun bizga oddiy Google kerak bo'ladi xolos. Va ushbu jarayonni o'tkazib yuboraman. Va do'stlar, men sizlarga shu yerda bitta lifehack aytib o'tmoqchiman hozir bizning photoshop dasturimizning logosi eski va buni yangi holatga keltirish uchun e, red, rectangle e, vertical rectangle toolni tavsiya etaman ya'ni ushbu toolni photoshopning nimasiga turib yasab turib photoshopni clipping mask orqali unga tushirib qo'ysak bo'ladi buni hozir o'zingiz ko'rib olishingiz mumkin Va mana do'stlar buni clipping mask qilganimizdan so'ng ikkalasini ham o'rtaga tekislab olib xuddi o'zinikidek qilsak bo'ladi ya'ni hozir o'zingiz ko'ra olasiz va do'stlar ishimiz ham oxirlab qoldi biz photoshop logolarini ham to'g'irlab ularga nur va drop shadowlar berib oldik endi soyalar bilan ishlab tekst yozib tekstga chiroyli stil berib olsak biz Endi tekst yozib olsak bo'ladi. Ya'ni tekstimizning shrifti TT Lakes bo'ladi va ushbu shriftni siz bemalol Google dan topib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. advertlar biz shu tarzda tekst yozib olganimizdan so'ng bularni to'g'ri joyga keltirib o'rtaga moslab qo'yib olishimiz kerak bo'ladi va shriftni ham aytdim barcha yuklanadigan silkalar video ostida yoki kommentariyada bo'ladi va endi bularga tekst stil berishimiz kerak mening tekst stillarim bor ularni ham siz telegram kanalimdan topishingiz mumkin bo'ladi va mana eng birinchi stil hozir boshqalarini ham tekshirib ko'raman ammo eng birinchi stil boshqacha mana mana shu stilni tanlaymiz va buni shadow va boshqalarini ko'k rangga o'zgartirib chiqamiz do'stlar Va mana do'stlar men shu tarzda tekstlarni tayyorlab oldim va endi bularni pastroqqa tushirib to'g'rilab qo'ysam bas. Va menimcha anchagina zo'r va sifatli preview tayyorlandi. Endi buni o'zingiz videoni takrordan ko'rib, bemalol tayyorlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Do'stlar, agarda siz kontrni svet chizishni yaxshilab o'rganib olmoqchi bo'lsangiz, Meni ikkinchi kanalimga ham obuna bo'ling. Ikkinchi kanalimning linki video ostida bo'ladi va ushbu ikkinchi kanalimda konturni svetga oid ikkita video chiqarganman. Ularni ko'rib siz bemalol konturni svet chizishni o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Agarda ushbu roligim foydali bo'lgan bo'lsa, men xursandman. Shuning uchun ham ushbu videoni rekka olib chiqasiz degan umiddaman. Savobimizga sherik bo'lganingiz uchun rahmat. Hurmat bilan Shakzor.